ژیرن ٹنگ ژوٚٹ پۄپن ژیرن سۭتۍ ماجہِ کورِ اتھواس کٔرِتھ نیران دۄہدین برن گٲرن سۭتۍ سُے ہو ٲس تہٕ سُے ہو آسہِ سُے سُے کٔرزِ حاضو سُے ہو سٲری انٛدے شِکاسی حاضو پایس پتو کینٛژن قبر چھےٚ پوژ زن شیرے کینٛژن قبر چھے سِیا چاہ کینٛہہ گے صاحبو چانے ویرے کینہہ گے زیرے اکہِ گمرا صبح پھوٚلے دُکھ رادا دِتھ بانگ تہٕ سلاد کَر مالہِ ادا جنتس نِنا دِتاد